Эрэлтэн бадамлах Тэнгэрийн нарыг Гэзэг усны чинь Ширхэг бүхнээс мэдрэнхэн Байгаль ихийг харсан хорнхон Чөлөөд Багын жаахан чамтайгаа жаргал юул гэсэн маа өлөмж зөмбөрлөсөн ногоон арцыг үтэмбэр биеийн чинь тунсаг галбраас өмрлөнхөн тасбуу орчлонд ганцхан байдаг тэр чөлөөнд хайр тонгор чамтайгаа жаргал юу гэсэн юм аа Ичнээс чинь хайр нэрлээ ирж үрээ зосон шоо цэцэг шиг утаал заяагаар уруудаас чи дэндүү их чаргадаг мэдрээ see